Система NASAMS розробила для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об'єктів. Насамс це норвежська зенітна ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери, крилаті ракети. NASAMS за своєю природою високомобільна система, розроблена з фокусом на операційну гнучкість для захисту авіабаз, морських портів, густонаселених територій та інших важливих об'єктів а також армії. Її використовують 12 країн світу. США взяли її на озброєння як один із видів захисту Білого Дому, а в Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону. Серед інших насамс використовують Фінляндія, Нідерланди, Оман, Іспанія. Саме іспанці перекинули на американську базу НАТО в Латвії ці системи протиповітряної оборони для захисту Балтійського регіону на тлі повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Для подальшого розвитку україномовного контенту не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброєння. А ще у коментарі ви можете залишити побажання, з якими видами або марками озброєнь ви хочете познайомитись на каналі в першу чергу. Основною тактичною зброєю зенітно-ракетного комплексу є батарея, яка складається з трьох зводів. Дев'ять пускових установок, кожна із них може випустити до шести ракет один оптоелектронний комплекс наведення МТАС та три радіолокаційні станції. Проектувати комплекс розпочали ще в 1989 році, а вже в 1994 році він став на озброєння військово-повітряних сил Норвегії. Насамс використовуються ракети AMRAAM, які належать до класу повітря-повітря. Українські резерви небезмежні як техніки, так і зенітно керованих ракет. На заміну Бук М1 найкраще підійшов мобільний зенітний комплекс з ракетами AIM-120 AMRAAM на озброєнні. Варто також зазначити, що ракета AIM-120 відрізняється досконалою радіолокаційною головкою самонаведення та має високий рівень протидії засобам радіолокаторної боротьби. Також ракета може здійснювати маневр навіть на висоті перевантаження та розганятися до 4 маха. Кожна пускова установка на «Насамс» несе до шести ракет AIM-120 AMRAAM і з'єднана з командним пунктом Центра розподілу вогню FDC через радіоканал або польовий дріт. Мобільна пускова установка може бути розгорнута та дистанційно керована на відстані до 25 км від центру управління. Пускова установка може вистрілити шістьма ракетами за лічені секунди по шести різних цілях. Можна встановити до 12 пускових установок з 72 ракетами, і всі ракети майже миттєво будуть готові до стрільби. У вогневій позиції платформа з пусковою установкою опускається на землю, а для стабілізації пускового майданчика під час стрільби можна розгорнути 4 гідравлічних домкрата. У конфігурації, що складається з 12 пускових установок і до 72 заряджених ракет, усі ракети можуть бути випущені по окремих цілях менше ніж за 15 секунд. Особливості та відмінності комплексу в наступному. Звичайна ракета AMRAAM достає до цілі на відстані до 20-25 км. Ракета Амрам ЄР е має радіус дії 40 км. Є ракети, які можуть вразити авіацію на відстані більш ніж 100 км. Ось ще декілька переваг на яких зосереджують увагу виробники та військові. Це мобільність комплексу. Ракета вміє маневрувати тому краще вражає цілі. Ракети мають радіолокаційну головку самонаведення та високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби, простіше кажучи, глушилкам. Висока точність збиває понад 85% цілої. Окремо звертають увагу на управління. По-перше, пускові установки та радар можуть перебувати у 25 км від пункту управління. Це зручно з точки зору безпеки. По-друге, можна давати завдання окремим пусковим установкам. По-третє, об'єднати всі установки в мережу. Керована ракета Амрам відрізняється нормальною аеродинамічною схемою з рестоподобними рулями та крилом. ЗРК має комбіновану систему наведення. Тобто спочатку політ здійснюється за допомогою командно-інерційного керування, а пізніше вмикається активно радіолокаційне самонаведення. Платформа пускової установки розроблена з урахуванням зручності транспортування. Усі елементи можуть транспортуватися гелікоптерами на судах. Установку можна транспортувати на різних типах вантажівок. На самій установці встановлено гідравлічну систему для завантаження та розвантаження з вантажівки і для правильного розміщення. Система може отримувати живлення від генератора або вантажівки і може працювати в напівавтоматичному або ручному режимі. Це забезпечує їй високу мобільність під час використання. Модифікація системи NASAMS. На сьогоднішній день існує кілька модифікацій зенітного ракетного комплексу NASAMS. NASAMS 2 модифікація базового варіанту, яка була прийнята на озброєння в 2007 році, отримала покращення програмне забезпечення, що має сумісність з використованими системами зв'язку. Хумра американський аналог, який був створений спеціально для Збройних сил США. Варіант має полегшені шасі з підвищеною прохідністю. Сламраам. Ще один американський варіант, який був створений для морської піхоти. Сламраам є X. Останнє розроблення американської компанії Raytheon цей комплекс має підвищену дальність ураження та може використовувати два види ракет малої та середньої дальності. Тактико-технічні характеристики. Дальність від 2,5 до 40 км, висота цілі від 30 метрів до 16 км, час реагування 10 секунд, час розгортання 15 хвилин, згортання 3 хвилини, швидкість цілі до 1000 метрів на секунду. Зенітно керовані ракети. Вага 157 кг. Вага бойової частини 22 кг. Довжина 3,6 метрів. Діаметр 17,8 см. Швидкість зенітно керованої ракети до 1020 метрів на секунду. Перевантаження до 40 G. Час напрацювання 30 годин. Вартість розробки та розгортання до 1999 року шести батарей на Самс становить 250 мільйонів доларів. Треба відзначити, що на практиці, навіть в останній версії, насам захищає не від усіх загроз, хоча вони можуть впоратися із безпілотниками, літаками, гелікоптерами чи навіть з надзвуковими крилатими ракетами. Але він недостатньо ефективний проти балістичних ракет, як шал іскандерів, тому що не може здійснювати перехват на ранніх стадіях польоту ракети, а тільки вже на останньому етапі, тобто безпосередньо перед ударом. Крім того, його обслуговування шалено дороге, оскільки ракети AIM-120 AMRAAM коштують від 180 тисяч до 300 тисяч доларів. Хоча, звісно, це не має великого значення, коли мова йде про людське життя. Але, на щастя, згадані ракети досить поширені на складах США та країн НАТО. З отриманням ЗРК NASAMS Україна значно підвищила можливості протиповітряної оборони не лише у кількості, але й у якісному складі. Завдяки цьому комплексу можливо надійно прикривати важливі об'єкти та міста від авіаційних ударів, а також знищувати крилати ракети противника. Саме цей зенітно-ракетний комплекс можна назвати найпрагматичнішим варіантом, адже його створювали за концепцією мінімальні втрати, максимальна ефективність. Ефективність це саме те, що зараз потребує Україна.